Estas no entra el frío ni la calor. Decía, allí abuela, algunos verán porque dice que sí que se puede dormir, que en nuestra casa hace mucha calor. Y aquí no, y ahora el frío pues tampoco no es como las suyas, porque las paredes son de piedra y son así de anchas. Y allí son de ladrillos. En las casas antiguas has visto que no hay problema porque las paredones son no pasa tan fácil como estas que se hacen modernas ahora. Que hay que meterla aislante. Enorme. No, tú, entras en una casa que, sea de, piedra, de adobe, lo que sea, y nada más entrar en el pleno verano ya lo notas que la temperatura con respecto a estas otras igual hay 6 grados de temperatura de diferencia. Las casas de Fermoselles son fresas en el verano y en el invierno son ardientes, porque son de piedra son arena, o tierra, barro, y otras son de adobes, según, otras son de ladrillo y piedra por fuera. Ahora el papel ese lo llamáis O frío, ese se le pone ahora. ¿Y cómo se comportan? O sea, oye, pues son, no son tan calientes como las, en el verano está ficha. Y en el invierno, pues ya, un una pared de 80 metros, de 80 centímetros, ahora pared de 40, o más, o más 50, pues compara tú la, temperatura como es. A un a lo mejor en el verano está a 40 grados, por 100 por dentro. Además, y eso, a salirse el verano, estás este mismo. Entras y está el portal, o, o, estás en la gloria. Subes para arriba y ya está física. Pues abajo es piedra y arriba son ladrillos.